¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo vas, amigo? Estoy mejor. No, no me siento más mareado. Pero me quiero levantar. Eh, Mateo, Mateo, sí. ey, ey, ey, tranquilo. Está bien. Ah, no sé qué me pasa. Mm, tendré un poco de presión baja. Ah, ¿Me puede alcanzar el celular, por favor? Sí. ¿Vaso de agua? Sí, gracias. <laughs> ¿En dónde lo habías dejado? No sé. No sé. ¿Quién, quién lo trajo? <clears throat> Pues, tal vez fue Luna, ¿no? ¿Por qué vino? Estaba durmiendo, no la vi. Ojalá que haya visto el video porque es muy importante que sepa la verdad. Sí, sí obvio. Pero Mateo, ¿sabes qué? No, te preocupes. Preocúpate por recuperarte tú y después vas a hablar con ella. O sea, puedes ir a su casa. Y de preferencia entras por la puerta. <laughs> ¿Y ustedes qué onda? ¿Mm? Ah, eh al final pudieran hablar con el productor de mi show. O sea, bueno, mm, ¿qué pasa? ¿Pudieron hablar, sí o no? No, sí, sí. Sí, sí, hablamos con él. Nos dijo que, mm, que estaba ocupado y que habláramos después, pero está todo perfecto. No, te preocupes por eso. Ojalá se pueda postergar la fecha porque es una oportunidad muy importante para mí. Es única. Permiso. Uh, por fin. Me costó mucho llegar, Entré como a tres habitaciones diferentes. ¿Qué haces aquí, Ramiro? ¿Cómo que acá? Vengo a ver cómo está Mateo. Me preocupé por él. Eso es todo. No, no, no. Hablando en serio, Ramiro. ¿Qué haces? ¿A qué viniste? Te mandaron tus amigos los Red Sharks. Ey, ey. Basta. Escuchemos qué tiene para decir. Hola. Hola, Balsano. Chicos, a ver, yo sé que este último tiempo estuvimos distanciados, pero creo que es súper importante diferenciar lo que pasa afuera y adentro de la pista. Fuimos compañeros de colegio, patinamos mucho tiempo en el mismo equipo. Y aunque ahora estemos alejados, eso no significa que yo no me preocupe por ti, que no quiera verte bien. Te considero mi amigo, Balsano. Estoy bien. Me siento mejor. En serio, gracias por venir. Acá estoy. Es raro, es raro, es raro porque... Es decir, primero se sale del equipo. ¿no? Y se va con nuestros contrincantes, por así decir. Y después se hace como si fuera tu mejor amigo, Mateo, perdón, pero es rarísimo. Es que fue rara la visita, Simón. Yo no confío en él. Pero ¿por qué no? Para mí su interés fue real. Y aunque no esté en el equipo, tiene razón. Tenemos una historia en común. Fuimos al mismo colegio, patinamos juntos. Hasta con él viví la experiencia de los adrenalina. entonces, con más razón, él debería estar en el equipo del Jam and Roller. Sí, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y ustedes saben perfectamente que para Ramiro el patín es tan importante como para nosotros la música. Ah, hablando de música, no se pueden imaginar las ganas que tengo de volver a ensayar para el show acústico. ¿Y te dijeron, Mateo, cuando te dan el alta? Si está todo bien, seguro mañana voy a volver a casa. Pero aunque me den el alta, el doctor va a seguir mi progreso y todo eso. Bueno, pero eso quiere decir que ya está mucho mejor. No sé, todavía estamos esperando algunos estudios. ¿Pero voy a sentís mejor? Sí, en realidad me siento todavía un poquito aturdido, mareado, pero espero que los análisis estén bien. Porque si están bien, eso quiere decir que voy a estar al 100% para el show. <laughs> ¿Quieres un poquito de agua? Sírvele un poquito de ¿eh? <laughs> Oye, la verdad es que te extrañamos en el loft, ¿eh? ¿O no? Estamos hablando con Nico. Extrañamos tus ronquidos, tu forma de comer. Bueno, Nico te manda saludos también. <laughs> y dijimos que te vamos a cocinar todas las noches si venís. Sí. Hugo, no, por favor. <laughs> ¿Qué tanto ves el teléfono? No digo para saber, ¿no? si no, no se te hemos enterado de algo. ¿Alguna llamada estás esperando? No, no, nada de todo eso. Estaba chequeando si... Luna me había mandado algún mensaje, pero, pero no. Pato, tú vino a ver dos veces, ¿eh? Así que, ¿eso no cuenta o qué? No, lo sé. Sinceramente es más de lo que hubiese esperado. ¿Para ustedes vi el video? Mira, lo haya visto, ¿no, Mateo? Es evidente que Luna está muy preocupada por vos. <laughs> Hablando de Luna. Bueno, ¿qué onda, Luna? ¿Por qué tienes...? ¿Por qué tienes esa voz? Luna, ¿todo bien? ¿Qué pasa?